Arcana. Arcana! <laughs> PPA? Arcana, bot. FK yata. oh, stigo. oh. Into the dragons. Fudge Arcana, FK. FK, wala. Pero ano pa, ano pa tayo? Pe-predict ako. Prepare for battle. may Divine Tree. Divine Tree. Oh. Oo, oh, gusto ba gamit? Yung ano ano ko? Mamaya ano, gigil eh. Ano pa talaga yung words? Nakalimutan ko sinong Divine Template. Sabi pa talaga. Shall we? Talaga. After you. Ano yun? Talaga, may ganun. May spot? Hmm. Para malalaman. Ah, patay tayo. Altivist yung ano, Divine Template. Eh, fast game. Fast game. Hindi natin pa fast game. Hindi, tayo pa pa fast game. tayo pa fast game. Basta mag mag-ano rin to eh, mag-farm din tong draw eh. 10 minutes radiance yan eh. Hmm. Ay, 10 minutes radiance. Sa ako eh, Bright. Taas, baba. Baba na ako. 30 seconds to battle. Taas. 每一把都当最后一把，然后就也不要怕输。每一把都当最后一把，然后就也不要怕输。 You are too <laughs> noisy to live. You're too nice. Doubly so. Noisy to Wow. Ice advances. He is the lawyer. Yes. The battle begins. Our war starts now. Lane patch. Forward. Joski. Itong draw natin, anong ano to? Scar, embrace us. black pa they are abot eh, mana tu? The skies are ours. Double trouble. Butch cover. Strike! 200 Mann kriegen, nein, aber. already executed. Firebird. With twin nature. Did I fuck Molten Path! Bigyan na natin yan. Uh, ka ba? Dapat Rapaz do cegueiro. Dyer's courier has been killed. eto yung ano na eto. Punta ako na ano. Ay. Napalaki na na to. Uy, idol, ingat ka dyan ha. Kung ano dyan ha. Bay ako. Morty. Cool. Nice. ako. Buha sila ng ano. We go. Oy, on the way yung ano ah, Aksa sa hmm. mid On the way na rin ako. Bumalik ka lang. Pakuha yung bathroom na. Ice Okay, on the way. Take away Yeah. By thrust of wings. Freeze and burn. Put ba siya? Scar. Hehe, bobo. 每一把都 talaga. 当最后一把，然后就孩子也不要们，怕输。飞过来呢。 Now two ways about it. Ko? Diyos ko. First blood. Yari na. Ah, first blood. And so much more shall soon be spilled. scalding cold. Your bottom tower is under attack. We fly. um Ready. roubou o Gago. Get some. Son of a Yan pala maubos na. Nice. Well kaya next wave ulit. Wala yung punch sa top. Forward. May wide spot nga ano. Wala yung punch Carlo. Ice advances. dyan na pala yun, next wave. Shall we? After you. punch wala MK. Punch from MK. Yes. Araw ka to. Basta wala dyan next wave. One What am I going to do? Vanishing wave. Onward. Yes. they don't. That's no way no, no last on. MK dito. Basta na lang. Oh. Fuck. Ah, pwede kayo mag... Basta eto na yun. Masyado ako nagtagal sa ano. Sa pag-ano. Pwede kayo pumunta sa mid. Sa top. Damn it. No two ways about it. Your middle tower is under attack. Ay, their middle tower is under attack. Go, go, go. So bad right there. Low. Low go, more trouble. Ah. Dyer's courier has been killed. The tower is under attack. Nice. Mm, yes. You know, not that, allows anything. Freeze! push ko ba yan? Titigil ko na tong ano, pull. Wala yun. benefit. Come and get it! Bullseye. We gago dito. Yes. Diba, nakata kaya dyan pala. Mayaman ka na yun. We blow hot and go. Hanap ako ng ano. Banlane. ulti ka Carlo. 10 seconds. 10 seconds. Yung jungle yan. Nata. Mga siyang ring, 250. Yan dami. 300. Kasya kaya yan. Double Saan <laughs> ulti mo na? Punta pa sa crypt. structures are fortified. Ano mo nasa yung patch nagtipis? Yung card. Ayun na nandun. Populata sila. Bakit? Ah, alchemist, alchemist. Oo, oh, sa ancient. Pwede natin ano? Pwede, may ice pat ako. Pwede natin contest yan. Or may gustong kumuha. <laughs> Forward! Imbiyan pa siya. Ah. Sky, embrace us. No help. Dito tayo sa... Using axe? Level 5 pa lang kayo, puta level cap talaga, puta. Secret relic guys. Stuff, stuff, stuff. Dyer's courier choo, has choo. been killed. Yan, buti na patay ko. Pero Regents na yan eh. Regents na siya. Pag-secure, Regents pala. Gusto nyo ba? May slow kayo? Yes. Tama! Slow mo lang. Kita ako dito. The enemy's top tower is falling. is under attack. Dyer's structures are fortified. We fly. Your middle tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Say nothing. Ana! Mmm, sapulga na naman. na naman. uh, yun lang. Ice advances. 10 bits. Lapit na yan po eh. Ano niya. Push na lang natin. Wala na shadow stop. Bukuha na na. Eh, pwede natin pati yan. Worth it dito. Meron dito. Hold ko. Abot natin. Abot. Ah, Agents na. Your bottom tower is under attack. We say no. Mabilis ba yun? 13 minutes? O normal lang. Um, mabilis na rin, pero 10 minutes pinakabilis niya. Body sakto lang pala siya. Pero pinamatagal, 15. Oh, so mid 80 yung pwede. Para sa oras natin dito. We Ano ka? Kay Carlo. We go. You should have preferred a cock, Sesha. Baka bus na. <laughs> Oo, oh, ubus na yung pinapaparmin niya. Wala, wala stock. Dalawang stock. Yes. Ah, uh, basag gitna. Tama ka, tama ko. Matapos yung muna yung blink na. The skies are ours. Warp. Dropa está? Queima ovo. Ah, não, não. Esse meu carro é dito tayo. The Basta nakita na worth yung trip. May lumabas. Ito may tao dito. Ah, Your top tower is under attack. Ito pa, may isa pa. Isa pa. Ito, ito, ito. Your bottom tower is under attack. Oh, wala. Wala, wala. Baka umakit sa ano. Sino ba yun? Nakik. Your bottom tower is under attack. Ano Carlo. Tara. Pwede pwede. Diyan, dito, dito. Tara. Pwede data. Eh, blue word. Ito? Kasama yata yung kinuha ko. Dito, dito. Oh, dito. Nakay-draw. Ano nangyari, idol? Si Draw. Tang ina, uy gago. Nangyari. Tang ina, wala akong TP. Pero kayo, ano, blue words. TP kayo. Nakaano na. Nakaano na siya. Bilis naman yan mag-farm. Yung bilis Wala talaga eh. mag-farm yan. Alchemist yan eh. Alchemist yan eh. Hindi mo mababaog yan. Kahit ano gawin, no? Sino Oo. Ah. nag-post? Sila. Abot pa ba? Ah, bulin natin. Sige, yeah, tanong mo yung legend. Sige, isa na lang. Ha? Ay, mate! Ah, yeah. Pangat yung nakuha natin. Kaya pa ba? TRP. Wala kami. Just kayo, di ba? maintenant. Freeze and burn. Drop the words Kibli. Yep. Ayun, dalawa ang ano. Nakapagligtas. We blow hot and cold. Busog na ba yan? Basag na. Tapos ulit solo na naman siya dito. Ice advances. Ah, reported. Charot lang. Ah, mas build na ba kay Double so. Ah, Ah, lagyan ko na lang ng blue words yung gitna. Firebrand. Saber. Your bottom tower is under attack. Ano idol ikaw? Ano ka lang? Ano pa? Ice and fire! Gang tayo tatlo. Hmm? Lang tayo tatlo. Dito o doon? Saan tayo? Pwede MK. Pwede naman na MK. Pero pwede rin. With twin nature. Hindi ka ata makakablink dyan. Eh? Fuck, pangit. Pangit ang nakuha natin. Isa pa, may, may meron pa ako. Teka lang, teka lang. Kunin na lang natin. Kasi baka meron din. Okay lang, tama yung ano. Kaya pre. Ganda naman ano. Baka ako. Tamaan na araw, Carlo. Tamaan na araw. Hina mo? Ang galing. Matay yun. Ah, ikaw namatay kaya Jim. Nice. Thanks. Ano yung one Shall we? After you. Even I. Your top tower Even is under attack. Eh, ba taas oh. CP ako sa taas farm. Farm it, I can do with more. Your top tower is under attack. gagawa tayong tanga nito kasi eh. Napasukan lang tayo, tapos di siya Your top tower is under attack. Ice advances. We go. Kamusta yung drone natin? Yes. 482. I-smoke hmm. ulit. Wait kayo. Meron ako. Freeze and burn! Pambid ah. Pwede. Tara, tayong tatlo. mid. We fly! Tayo lang natin. The skies are ours you know, Hajj. Dito, dito. Yes, Your middle yes. Ah, ah, tower is under attack. Bakit nakuha natin? Fresh mate. Aso, wala na RP, di ba? tower is under Your top tower is under attack. Kumakuha yung isa. Fica aí, Bita. Tá bem aí? Fica aí, Bita, beleza. É, grosso. Vai, vai. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. My master Reality. Dalawa, Carlo. Dalawa. Your bottom tower is under attack. Fired up. Kaso hindi naman sumatama yung draw eh, no? Dapat pala ah, nakakatawa. Di, sino yun? Dito. Leave your heart. Pupunta tayo, pupunta sa galan. Huwag mo tatanggalin yung 3. Ah. Yan, malaki sentry. Yan na. Oh, matangin na dito na maan. Baby. Ilash ako. Yan, patayan, patayan. Four, fresh light time. Nice. Patay. Gago. Ayun, eh. This bro. Nakakala siya. Hindi makakata, makabuhay na ako. Ay, hindi siya Tagal mo. Wala na, idol. Hey, hey, hey, dat Hey, dat Hey, dat hey, leuk. Hey, embrace us. after you. Lang eh. The skies are ours. Let's go Let me put you. G. Ice and fire. na ba yung draw? Diyan na, dito yun. Tara, gamitin natin. Dito. Just ko. May, may RP na ulit. Shadows take us. siya lang yung ano. Malakas. Ba't ganun? Anong gamit Eh, lumakas lang talaga tayo. Ah, di ko inabutan yung word. Putang ina. Jen? Doubly so. So we'll have to do. Onward. Bounty. Bilis ako. Bilis ako. Ano? la RP. Scalding cold. Tara. Wala lang ako smoke. Yan, yan, yeah. yan, yan. Yung patch. Andun, dun yung ano. Dun sa... Lalaki. Ayun o. Ayan, si Jet. Oy, sakto! Patay yan! Oy! Yes, apa? One. Ito pa. Ay, ba? Oh, go! Taban? Basta ba nung ano? Start R? Lupit naman nun. Talon lang ng talon. Harap! Amar. Amar na natalo. We ride na oh. My deepest thanks. The enemy's middle tower. <laughs> Mas wala lahat. Oh, ha. Puti kayo. Yeah. Nakikita. Eh. Ano, ano nga sa puno? Oo oh, nga, natanggal nga, no? The RP, The RP makes sense. trouble. By thrust Uh, up. A soldier's fortune. No two ways about it. Get out of here, get out of here. Oh, that did Wait for time, wait. daar is last nou nog You have to do better than that. The enemy's top tower has fallen. Shall we? Cola, pero walang RP. Uh, what's that uh? Freeze ah? and burn. Uh, Arash uh, Wash. A fitting bounty. Check the card. Okay, check. What yata ang rush? With twin nature. Ah, wala ba? Oh, yeah. yan. Embrace us. 제 아이돌 씨발 매일 딱 May smoke. Saka lang. Una. Wala pa rin to, Aegis. Sir. Check Ay, yung natin. ano. Wala pa. Meron. Meron ako na yung ano. Ah, Arcane. Ayun, putang ina sama-sama sa dreams. Tay pa rin si Amar. Sabon. Ang tunat mo, sir! Ang tunat mo, sir! mo, sir! Ayun na. Ayun, oh. Sindihan natin. Walang makunat sa lima. Idol. Comeback mechanics pa, sir. Lang. Eh, yun yung comeback eh. Eh, yun yung ano. Iba yung sa kalaban. Trash talkin siya sa anime. Tapos... May ano natin, eh, kakam- meron. Malamang meron na yan. Uy, Uy ano putang ano ka fast hands naman nun. Slow lang Fast hands, shit. Ayun o. Oh. Oh. Ano, Ano, rush na lang? Oo, silipin ko, silipin ko. Meron na, meron na. Ah, meron na. Ah, nakikita na ng manok. oh, sinilip ko kanina. siya ng manok. Tara. Meron yan. Basta man ano? Star Dar. Eh mais alors Eh mais Kunin, kunin. Grenade nyo sa kanya na, kanya na, kanya na, kanya. Brutal pa eh. Ang bilis na attack speed ka. Pala yun, tinesting lang yung attack speed. Kapa naman ako dun eh, kukuha ko naman ako dun. Na-debate ako nung road. <laughs> sa baba siya. Ka-cancel ko dapat eh. <laughs> Tang inang bilis tuwira. Masalo na, tumalon si Idol. Yan. Dito sila. Marami sila. Tara, tara. Tayo sa baba. Pwede eh, baba. Ha? Ayun, patay lang. <laughs> Wala natin, Carlo. Ay, dito ako. Dito ako. Bakit si Carlo sa ano? We just. Nice pat ka sa akin. Ice <laughs> pat ka sa akin. Idol. Wala naman ang item ba? Tara, push. Tara. Sinubiwan ni Carly sa baba. my keyboard is not working. Personal by Put, tatalon, tatalon. Parang juicy fruit Dire structures are fortified. Diyos ka naman, ito na tumak... Oo, yun na, yun na, yun na, yun na. Bigla. na yung fight fight? na. Mali yung ship niya. No, yun. Hindi naman gumagana ship sa... Sa call? Hindi ba? Oo, Pero nag-call muna siya bago ano eh. Ah. Wala yun. Kasi siya. The enemy's middle barracks, the enemy's middle barracks has fallen. Wala, anong tao eh. Kailangan sa akin. Hindi yata nila kasama yan. Shit, wala ako words. Kuhain pala natin ito. Tapos yan lang natin. We ride the updrafts. Oi. eh. Ay, oh. my god, patay ako. Patay ako sa ano, paper. <laughs> Mama yung araw. Nangyari dun. Ano na? Tap na, tap, tap. Tap na lang. Ice advances! May ward ata sila dito. Kaya ako nakita. Ayos yun Wala pa siyang damage na item, di ba? Ay. Sa bagay, hindi malapitan eh, no? Hmm. Hindi malapitan ang 5, 6, 6. Yes. Saan yung ano? Nagpa-farm lang yung ano? MK. <laughs> Ang trip lang. Farm lang ako, idol. Anong gamit niya? Tingin? Ha? Putang ina, nangalahati yung buwan. Nangalahati yung buwan ni MK. Tang ina. Try ko push talaga yung isa. Uy, may ages ka ba? Ano, ah, wala. Hindi mo akong iyong idol ah. The enemy's top tower has fallen. Your bottom tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. Ice pat ka sa akin. The enemy's top barracks has fallen. Tara, bot. Bakit nagalag Ang sarili lang. Meron pa niya sarili. 5 seconds. Sarili niya, tapos pinaligo ako pa. 5 seconds yun. Pinaligo na ilaw. Meron din ako nito eh. Hindi siya sumugod eh. Illusion. Golden Code. Isa yung sarili niya. Kamatulo yung putak. Baka support di ba ito pre? Baka. Oo, lang na ano. Tulad ah, natin. Kumalag din natin. Maraming senki, hindi The enemy's bottom tower has fallen. pet? O, oh, etong card. Ayun na lang siguro, penta. Yun, tumama din. Hmm, tong nila mo kunin. Oh, penta. Penta, abok pa, penta. Penta, penta. The enemy's bottom tower has fallen. Ay, si Cajun ko na. Kaya ako papalay si Cajun ko eh sa talik. 6 items yun. Papatay siya. Ang ano, hindi talaga sumama, ano? Ni Buish, nagtatroll lang yun. Paparm lang. Baka ano, L4B, para tayo din. Ah, baka. Baka yun hindi nila kasama. Sabi ko, ano, The enemy's middle top has fallen. Oh, wala sila. Matago. The enemy's middle tower has been Kaya sila. Sarap blink. Teka, patay tayo. Uy, umabot! Ang inayos na! Ang ina oh! Hindi naman naglaro si Jesus eh. Ay, si ano? Grabe, 52 times. Dinurog nyo guys. Tang inang yun, nangyari doon. Uh. Pili ko bumalik yung mga yan para sa Arcana eh. Tapos tayo mo <laughs> Arka-arka na lang Due kami, idol. Ayos din tong ano ah. Pinapakita niya yung damage mo. Yo, ano, Dota plus pa yan. Oo, oh, may cheat sheet ka. Ano, coach. Sino to? Okay. Ano na ako, idol? May may na. Aga pa ako mamaya.